Namaskar dosto, my like Samhu and welcome to today's video. Guys, today we are doing the KGF chapter 2 emotional scene, Rocky's mom's tomb scene. So without wasting much time, let's go straight into the video. If you're new to this channel, you know what to do. Just subscribe and leave a comment in the comment section. Keep su suggesting to me what video to be reacting to. So without wasting much time, I would like us to go straight into the video. सातवीं माइल में पानी ज्यादा है पम्प करने में टाइम लग रहा है टाइम नहीं है जल्दी जल्दी काम करो काम रुकना नहीं चाहिए और वो पांचवी माइल में blasting there no sorry sorry, there's no subtitles. I think we need to watch it like के वक्त अच्छा <laughs> घायल हो गए पता नहीं वो फिर से काम कर पाएंगे या नहीं उनको पैसे देकर भेज दो हट्टे कट्टों को रखो काम नहीं रुकना चाहिए हाँ ठीक है वरना उन सबको नीचे माइंस में ले जाकर शूट कर देंगे गरुड़ा की तरह तुझमें और गरुड़ा में कोई फर्क नहीं है I don't know what you are saying but पूरे देश के खिलाफ जा रहा है और उसके भी खिलाफ लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए What is going on? Let me know in the comment section. तुम्हारे भरोसे जो जीव है वो रास्ते पर आ जाएंगे लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए इनकी बेड़ियों को तोड़ने वाला भी तू है इनको फांसी चढ़ाने वाला भी तू है लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए बताओ क्यों कर रहे हो ये सब Hey yo, what is going on? बोलो किसके लिए कर रहे हो सब? भाई एक बोतल मुझे भी दे दे। ए, पहले पुराना हिसाब चुका, चल निकल। पुराने हिसाब के साथ नया बोतल दे दे तुम्हें जितनी बोतल चाहिए दिलवा दूंगा हमारे लिए काम करना होगा बोलो किसके लिए कर रहे हो सब बाल किसके लिए कर रहा है शांति Hey, yo, what is going on? I'm having chills, bro. <laughs> छोटे गांव की थी ना कोई ख्वाहिश नहीं थी लेकिन जाते वक्त मुझसे एक वादा लेके गई उस वादे के लिए मैं खुद गर्ज भी बनूंगा कायर भी बनूंगा खूनी बनूंगा क्रिमिनल बनूंगा विलन भी बनूंगा वो वादा निभाने के लिए ये काफी है या नहीं पता नहीं wow उसकी ख्वाहिश मेरे सिर है इस कपड़े की देखभाल करना ही तुम्हारा काम है काम नहीं रुकेगा तुझे यही आदमी क्यों चाहिए था कौन है ये मेरा बाप जब तक वो जिंदा थी एक दिन भी उसकी देखभाल नहीं की अब मरने तक उसकी कब्र की देखभाल तो करे सुना था एक हवा आंधी बनती है वो आंधी सैलाब बनता है आज अपनी आंखों से देख लिया वाओ शुरू करवाने के लिए तो इसकी मां थी अब इसे रोकने वाला कोई नहीं वो सैलाब किस तरफ मुड़ेगा क्या क्या निकल लेगा कोई नहीं जानता था Ah, this movie is gonna be insane, guys. <laughs> let me know in the comment section and let me know in the comment section too if uh like you can explain what went on because I, I i wasn't able to find um subtitles you should just let me know what do a trying to mean in the comment section. And yeah, wow. <laughs> Other than that, I need to sign out. Peace.